Faqatgina treyderlikdan topgan pulingizga hech nimadan kamchilik sezmasdan yashashni xohlaysizmi? Unaqada bugun men siz uchun tayyorlagan 4 ta pog'onadan iborat kichkina retseptni yaxshilab eslab qoling. Hammasini to'g'ri bajarsangiz, natija o'zini ko'p kuttirmaydi. Video odatdagidan uzunroq. Shuning uchun naushniklarni taqvalab, hech nimaga chalg'imasligingizni maslahat berardim. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erinmasdan videolarimizni Instagram storieslarida, Telegram gruppalarida yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga kattadan katta rahmat. Bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz natijaga emas, balkim jarayonga e'tibor qaratish, depozitingizni himoya qilish, xatolarni dars sifatida ko'rib chiqish Trader uchun tuzoqlar haqida gaplashamiz. Keling, bundoq qilamiz. Bitta qarashda qiyin bo'lgan mavzuni o'zimiz ana tilda va ko'pchilikka tanish bo'lgan misollar bilan tushunib olamiz. Natijaga emas, balkim jarayonga e'tibor qaratish. Oldiniga natija deganda nimani tushunamiz? Keling, maktabimiz misolida ko'raylik. 9 yillik maktabda o'qidik. Bitirayotganimizda qizil diplom yoki sertifikat oldik, to'g'rimi? Kim qanaqa o'qiganiga bog'liq endi bunisi. Yaxshi o'qiganlarning natijasi qizil diplom, koridorda o'qiganlarning natijasi sertifikat yo attestat bo'ldi. Natijalar yaxshi bo'lishi xohlaganlar 9 yillik o'qish jarayoniga ahamiyat berishgan, to'g'rimi? ahamiyat bering. Asosiy diqqat aynan jarayonga, yakuniy natija bo'lsa o'zi keladi. demak bizani treyderlik ishimizda ham xuddi shu holat faqat yakuniy natijani o'ylab ya'ni daromad olishni nazarda tutyapman ish jarayonida qilinishi kerak va bajarilishi shart bo'lgan juda muhim qoidalarni esdan chiqarmasligimiz kerak xullas oddiy qilib natijani zo'rini olishni xohlasangiz hozir qilayotgan ishlaringizga ahamiyat bering natija bo'lsa ya'ni soqqa o'zi hamyoningizga keladi xavotir olmang bo'ldi endi rejada faqat jarayonga ahamiyat kuchli bo'ladi xuddi robotga o'xshab bitta tempda ishlayman desangiz sal shoshilmang bu yerda bir ikkita nozik taraflarini bilib olishingiz kerak reja va maqsad bilan ishlash yaxshi bu bilan man sportlashmayman lekin bu oddiy kundalik hayotimizdagi maqsadlar va rejalar bilan treydingdagi maqsadlar va rejalar tubdan farq qilishini esingizdan chiqarmang jigarim treydingda jiddiy maqsad yoki reja sizga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirishi mumkin misol siz kuniga depozitingizga plus 5 foiz yo plus 15 foiz qilishni maqsad qildingiz analiz deylik. Mana bunga e'tirozim yo'q, bemalol, lekin bitta narsani bilib oling. Jikaram, bu ishingiz xato. To'xta, dadosh, nimaga unaqa deyapsiz? Nima ham bo'lardi? Yaxshi niyat yarim mol ko'dishingiz mumkin. Lekin bu maqola tradingdan tashqari vaziyatlarga etsak bo'ladi, faqat trading emas. Yo, men o'zim bilaman nima qilishni desiz, bemalol, lekin ogohlantiraman. Depozit yo'qotilishi yoki depozitni katta qismi bilan xayrlashishingizga majbur bo'lishingiz mumkin. Agar bunaqa holatlarni depozitingizga ravo ko'rmasangiz, demak, bugungi mavzu aynan siz uchun jigarim. Hozir hammasini bir boshidan ko'rib chiqamiz, hech nimaga chalg'imay maslahatim. Xo'p, nimadan boshlashimiz kerak unda? Oddiy kundalik hayotimizni misol solqib olaylik aniqrog'i biron bir maqsad yo rejani olaylik misol uchun ikkita ortiqcha vazni bor do'mboqlarni tasavvur qilaylik ikkalasini ham yozga kamida 10 kg vazn tashlagisi kelyapti birinchi do'mboq yozga 10 kilo vazn tashlashim kerak deb xayol qiladi-da, hech nima harakat qilmasdan har kunlik odatiy ishlariga qaytadi ikkinchi do'mboq maqsadini aniqroq qo'yadi misol uchun 1 iyungacha 10 kilo vazn tashiyman deydi-da, harakatni boshlaydi agar rejaga asosan kuniga kamroq gram vazn tashlayotganini sezsa yoki ko'rsa ikki baravar ko'proq shug'ullanadi shu bilan ikkinchi do'mboq yozgacha qo'yilgan maqsadiga yetadi bu aniq faqat harakatdan to'xtamasa bo'lgani keling shu narsani biznes temaga o'giradigan bo'lsak biznesda ham xuddi shu narsani guvohi bo'lishimiz mumkin misol sifatida bir xil imkoniyati bor ikkita qurilish firmasini olsangiz har biriga bittadan bir xil ko'rinishdagi uy qurish zakazi tushdi birinchi firma soqqani oladida vaqtni cho'zadi arzonroq material yo ish kuchini qidiradi oxirida o'ziga ko'proq soqqa qoldirish niyatida ikkinchi firma bo'lsa hammasini hisob kitobini oladida maqsadni aniqroq qo'yadi har kunlik ishlarni qoldirmas qilmasdan hatto ortig'i bilan bajaradi. Ish sifatini pasaytirmaydi va natija zo'r bo'lishi uchun vaqtini ham ayamaydi. Agar planni bajarishga ulgurmayotgan bo'lsa, ikki baravar ko'proq vaqt sarflab bo'lsa ham qo'yilgan vazifani bajaradi. BTM hammasi aniq. Birinchi firma uzog'i bilan 1 yilda xonavayron bo'lsa, ikkinchi firma shu ketishida katta mega qurilish kompaniyalaridan biriga aylanadi. Keling, tangani boshqa tarafini o'giramiz endi. oddiy turmush tarzimizdagi rejalarni misolini ko'rdik lekin yuqorida aytganimdek tradingda aniq sanaga aniq bir summani olishni maqsad qilmasligingiz kerak bu yangi boshlayotgan treyderlar va anchadan beri shu ish bilan shug'ullanayotgan treyderlarni nimaga man soqqamni yo'qotyapman degan savollariga aniq va londa javob bo'la oladi nima unaqa deyotganimni juda ham yaxshi bilaman hozir siz ham shuni bilib olishingiz kerak va albatta esdan chiqarmasligingiz shart oldiniga natijaga emas, to'g'ri harakat jarayoniga ahamiyat qaratishingiz kerak bu yerda. Bilamiz, bozor o'zgaruvchan. Sizga bugun 5 foiz, ertaga minus 8 foiz olib kelishi yoki teskarisi. Bugun 8, ertaga minus 5 berishi mumkin. Bir yilda bayramlarni hisobga olmaganimizda 240 kun ish kunimiz bor. Agar siz ming dollar depozitimga kuniga plyus bir foizdan ishlasam demak bir yilda ikki yuz qirq foiz qilaman va depozitim shunda ikki yuz qirq ming dollar bo'ladi deb hisoblab chiqqan bo'lsangiz otavering bu hisob kitobingizni bu ish unaqada uzoqqa bormaydi har kuni bitta ritmda ishlashingizni talab qiladigan savdo sistema ertami kechmi bozor harakati o'zgarganda depozitingizni katta yo'qotishlarga olib kelishi sizni bo'lsa depressiyaga tashlashi mumkin Xo'p, unda nima qilishimiz kerak avvalambor soqaga diqqatingizni qaratmasdan o'zgaruvchan bozor harakatiga diqqatingizni qaratishingiz kerak bu sizni xuddi katta okean to'lqinlarida mohirona kemasini eson omon olib chiqadigan kema kapitaniga aylantiradi MRT qoidalarini bilasiz-a? Bu money management, risk management va time management. Bu uchta trading asoslarini o'zingizga kemangizga yordam chiqib olsangiz, kemangiz cho'kib ketmaydi hech qachon. To'g'ri savdo rejasi bo'lishi kerak, lekin yuqorida aytganimdek, aniq vaqt va summaga qaratilgan bo'lmasligi kerak. Unaqada qanaqa reja asosida ishlashimiz kerak degan savol tug'iladi. Keling shuni maydalab tushunib olishga harakat qilamiz. Avvalambor, kundalik hayotingizda tartib bo'lishi kerak. hamma guru treyderlar asosiy diqqatni savdo rejamizga qaratishimiz kerak deyishadi Lekin bitta narsa esdan chiqarmasligimiz kerak. Avvalambor biz tirik jonmiz. Kundalik hayotimizda tartib yaratishimiz kerak. Hammani hayotiy vaziyati har xil. Men buni to'g'ri tushunaman. Shuning uchun ham umumiy tushunchalarni sizga bermoqchiman. Savdodagi natijalaringizga ertalabdan uyg'onib, kuni bo'yi nimalar qilganingizdan to uxlashga yot kuningizgacha qilgan ishlaringiz ta'sir ko'rsatishini esdan chiqarmasligingiz kerak. Misol, sog'lig'ingizga zararli mahsulotlarni iste'mol qilsangiz, uni ustiga yana tamaki, va alkogolni qo'shsiz. Hech qanaqa sport yo jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmassiz. Undan ham yomoni 7 soatdan kam uxlasiz. Uyquni o'rniga kechasi bilan telefon kovlasiz. Nima deb o'ylaysiz? Natijasi qanaqa bo'ladi? Agar shularning hammasi sizni savdoyingizga aloqasi yo'q deb hisoblasangiz, adashasiz. Esingizda bo'lsin, biz treydermiz. Treyder bu tirik jon. Tanamiz va ruhimiz sog'lomligini ta'minlashimiz kerak. Shundagina diqqatni jamlash, yangi narsalarni o'rganish va savdo paytida to'g'ri qarorlarni qabul qilishimiz imkoni bo'ladi. Bunga erishish uchun oldingizga asosiy qilib 3 ta shartni qo'yishingiz kerak. Birinchi shart sog'lom turmush tarzi bu asos. Birinchidan har kuni foydali va vitaminlarga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Ikkinchidan, har kuni 30 daqiqa jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Uchinchidan, har kuni 7-8 soatdan kam uxlamang. Xo'p, yuqoridagi aytilgan narsalarga amal qilasiz deylik. keyingi amal qilishingiz kerak bo'lgan qoidalarning ikkinchisi grafiklarni tahlili sdelkalarga kirishimizdan oldin nima qilamiz grafiklarni tahlil qilamiz to'g'rimi esingizda bo'lsa tahlilga har kuni vaqt ajrata olishingiz kerak nima qilaman sdelkalarni ochmasam grafiklarni tahlil qilib degan savol kelishi mumkin xayolingizga mani javobim bu sizdagi disiplinani tarbiyalaydi shundan kelib chiqib keyingi ikkinchi sharti bozor tahlilini tugatmaguningizgacha hech qachon savdoga kirmang oddiy qilib etsam, grafika ochishga o'spet qilmasdan, sdelkalarni tapir-tupir ochib tashamay. Shu ikkinchi shartni mustahkamlash uchun sizga sabr-toqat kerak. Oddiy lifehack. Agar siz tabiatan sabr-toqatli bo'lsangiz, demak, tabiatan treyderlikka talantingiz bor. Treyderga sabrli bo'lish juda ham muhim. Esingizda bo'lsin. Endi qarang, hamma narsani me'yorida bo'lishini ta'minlashingiz kerak. Sabr deganimda ham bu ertalabdan kechgacha ham 12 soat grafika tahlil qilib, bitta sdelka ochin yo ochmayin demay miyma odam miyasi shunaqa qiziq xususiyatga egaki oddiy ma'nosiz vaziyatlardan ma'no qidirishi eng qizig'i qayerdandir topishni ham biladi shunga oddiy maslahat grafikni tahlil qilishni boshladingiz deylik birinchi 15-20 daqiqada qulay vaziyatni ko'rmadingizmi demak сделкаlardan chetda turing bozor hech qayerga qochib ketmaydi undan ko'rasi kechagi o'tgan mavzularni takrorlang grafikdan hozir mana сделка ochishga vaziyat keladi deb kuningizni monitor oldida o'tkazmang grafiklarga bo'lsa ora chorada ko'z tashlab turing Xullas, 3-sharti. Kuniga grafiklarni tahliliga 30 daqiqadan ko'proq vaqt sarflamaslik. Depozitingizni himoya qilish. Esingizda bo'lsin. Tradingda asosiy vazifangiz bu depozitingizni asrashingiz. Ko'proq foyda olish niyatida 100 talab sdelkalarni ochib tashlamasligingiz kerak. Misol, siz bugun taxminan plus 5% ishlashni xohlayapsiz, lekin kechqurunga kelib 3% plusdasiz Сделкani ochishga qulay vaziyat topa olmadingiz deylik, lekin qolgan 2% ni ishlash xohishi tinch qo'ymayotgan bo'lsa, boya aytganimdek, miyamizni o'zi uchun qulay vaziyatlarni yo'q joydan topib oladi. Esingizda bo'lsin. Bu holat plus 3% ishlaganingizdan ko'ra ko'proq pulni tashab ketishingiz mumkinligini darakchisi bo'ladi. Bu ham hali minuslarda o'zingizni to'xtata olishingizga bog'liq. Shuning uchun ham depozitni saqlash va vaqtida ishni to'xtatish degan qoidaga amal qilishingiz kerak даже minus olgan taqdiringizda ham to'xtashingiz kerakligini esdan chiqarmang bu butun depozitingizni yo'qotishdan ko'ra yaxshi yangi qulay vaziyatga sayu sizda bo'lsa сделка ochishga depozitingiz bo'lmasa undan yomoni yo'q minusni ertaga yo indinga yopib ketishingiz mumkin lekin nol depozit bilan hech nima qilolmasligingiz esingizda tursin 90% treyderlar depozitini yo'qotadi degan iborani eshitgandirsiz Bu 90% treyderlar depozitini asrash o'rniga bir kunda depozitlarni yo'qotilgan bir qismini qaytarish niyatida qolgan depozitini ham nolga olib borishadi. Buni boshqarishi oddiy usuli. O'zingiz uchun necha foiz minusga kirganingizda ishni to'xtatishingiz kerakligini belgilab oling. Misol maksimum 10% bo'lishi mumkin. Oddiy qilib sifatli сделкаларni ochishga harakat qiling. Сделкаларni soniga emas, сделкаларni sifatiga ahamiyat qarating. xatolarni dars sifatida ko'rib chiqish xatolarni ustida ishlamasangiz ertaga yig'ilib yig'ilib bir kunda hamma qilgan xatolaringizni qatorasiga qaytarsangiz depozitingizni katta qismini yo'qotishingiz turgan gap bu unaqa ishlamaydi xatolarga ahamiyat qilmaslik minuslarni payqamaslik kerak faqat plyus natijalar haqida o'ylash kerak deganlar bo'lsa sizlarga realni rahmon keladi bepul maslahat jigarim xatolarda to'xtab qolish kerak demoqman aksincha xatolarni ustida bitta minusdan keyin ishlasangiz depozitingiz butun qoladi yo'q desangiz mayli unaqa narxi qaysarlar oramizda yo'g'imiz tasavvur qiling bugun minus sdelkadan keyin o'sha xatoni ustida ishlamadingiz ertaga yana shu xatoni qildingiz ertaga yana shu xatoni qildingiz yana uni ustida ishlamadingiz xullas qaysarlik qilishingizga qaramasdan bozorni o'zi sizni tarbiyalab qo'yadi depozitingizni 1-2 marta olib qo'ysa hozir aytayotgan gaplarimga qaytasiz shubhalanmang Agar depozitingizni gacha olib borishni xohlamasangiz, unda bir qator savollarga javob bering. Hamma minuslaringizni eslay olasizmi? Mayli, osonroq savol, eng oxirgi minusingizni eslay olasizmi? Ularni yozib olganmisiz? Nima sabab bo'ldi minusga kirishingizga? Shu ta savolimdan qaysi biriga aniq javobingiz bor? Har safar nimaga unaqa bo'ldi? Qatta xato qildim degan savolni o'zingizga berishingiz kerak. To depozitingizni tugashini kutmasdan. Birinchi qiladigan ishingiz savdo sistemangizdan chetga chiqib ketmay qilmadingizmi shuni aniqlang. Ikkinchi qiladigan ishingiz depozitingiz boshqaruvida xatolik qilmadingizmi shuni aniqlang. Agar shu ikkala savolni hammasiga amal qilgan bo'lsangiz, buni bozorda noqulayligi va kutilmagan holatlarga yozib qo'yishingiz mumkin. Bitta sizni aybingiz yo'q demak. Aniq qayerda xato qilganingizni bilsangiz, shu joyni o'zida o'zingizga yozib qo'yishingiz kerak. Misol, сделкаlarni trend bo'ylab ochmaganingizni, support va resistance tasdiqlanishini kutmasdan narx burilishiga umid qilganingizni yoki aksincha narxu yo bu darajani yorib o'tishiga umid qilganingizni katta summa bilan sdelkaga kirganingizni yoki shetda o'zida сделкаga geokredit kelgani va hokazo hammada vaziyat har xil shunaqa gaplar bilan o'zingizni kritika qilmasangiz hamma joyda bozor aybdor yoki boshqa bahona bilan qop ketaverasiz oldiniga xatolarni kamroq qilishga harakat qiling jigarim bilaman bozor kutilmagan vaziyatlarga to'la uni ustiga yana o'zingiz o'zingizni oyog'ingizni chalsangiz undan ham yomoni yo'q manimcha yiqildingizmi o'rningizdan turing ustingizdan changi qoqib tashlang keyingi safar bu joyda ehtiyotroq bo'lishingiz kerakligini esingizda tuting keling shuni bizani ishimizga o'girib ko'rib chiqamiz сделка minusga kirdimi bir pasga to'xtab sababini aniqlang bozor qaysarligi va kutilmagan holatmi yoki o'zingizni xatoyingizmi yoyi biroq yozing hamma narsani to kayfiyatingizdan tortib qaysi hafta kunida ishlayotganingizgacha misol yigirma sakkiz nol ikki ikki ming yigirma ikki soat 0.30 dushanba kayfiyat o'rtacha yevro dollar juftligi pozitsiya long kirish nuqtasi 1.1175 stop 1.1165 take 1.1205 natija Сделка стоп-то ёпалда. Хатоям. Стопны жуда кичкина огямма. Шетта узиге савол бершис керек. Намаге кичкина стоп олдам. Орхтам, ёки стоп намалигина яхши білмима. Буны ечума. Стоп хақыда яхши рог органишим керек. Кеген хамма узизге берген саволларизге жоуап кадрыши бошлисіз. Ишны тоқтатасыз де, хамма етмоотген малымотланы кадрасыз. Чынтыр олдам деп омид қылама. Энді, битті мысор келтірей, нама хақыда гапыр отгенамы чүншес үчін. boks murabbiysi o'z shogirdini sparingini birinchi raunddan boshlab videoga oladida keyin tinch xonasiga chaqirib qayerda qanaqa xatolari borligini shogirdiga tushuntiradi bu xatolarni ustida ishlash oqibatida murabbiy o'z shogirdini zaif tomonlarini yopadi bu nafaqat boks bu boshqa sportlarga ham tegishli murabbiy shogirdini xatolarini ustida ishlamasa shogirdi jiddiy jarohat yoki mag'lubiyatga uchrashi hech gap emas Bu tema bizani kasbimizga ham taalluqli. Siz ham video qiling demayman. Imkon bo'lsa bemalol. Agar erinmasangiz. Bu juda ham yaxshi fikr. Agar oddiy qog'ozga qo'lingiz bilan misollari bilan yozsangiz, undan yaxshiroq narsa bo'lmaydi. Trader uchun tuzoqlar. man hozir treyderlarga minus olib keladigan uchta parazitlarni sanab o'taman shularni xayolingizdan chiqarib tashlaysiz deb umid qilaman Hamma treyderda boy bo'lish yoki bo'lmasa katta daromad qilish niyati bor miyada. Bu birinchi parazit. Bu sizni keragidan ortiq savdo qilishingizga va katta risk oqibatida depozitingizni boshqara olmaslikka olib kelishi mumkin. Depozitni yo'qotishdan qo'rqish. Bu ikkinchi parazit. Bu sizni bir oydan ko'proq demo hisobda qolib ketishingizni sababchisi bo'ladi. To'g'rirog'i demoda 1 yildan ham ko'proq o'tirganlar bor. Hammani sababi har xil. Buni tushunaman, no man hozir imkoni bo'lsa ham ham depozitni yo'qotishdan qo'rqadiganlar haqida gapiryapman. Esingizda bo'lsin, qatorasiga minuslardan keyin savdo sistemasini mukammallashtirish uchun ishlatadigan demo vaqti kirmaydi bunga. Yangi narsalarni demoda qilishimiz kerak. Realda xatolarni narxi baland bo'lishi mumkin. Shunga tajribalarni hammasini demoda qiling, lekin hech qachon qo'rqmang va qolib ketmang demoda. Xatolarni tan olmaslik. Bu bizani uchinchi parazitimiz. Bunda treyder сделкаларni o'zi xohlagan tarafga ochganida sdelkalar unga qarshi yurishini misol qilsa bo'ladi. Xato qilganini tan olmasdan, sdelkalarini o'ylamasdan strakhovkalash yoki stopni uzoqlashtirish depozitni katta bo'lagini yeb qo'yishi mumkin. Har doim esingizda bo'lsin. Bozorga siz kimligingizni umuman farqi yo'q. Oyijoningizni pahlavonimisiz? Yo, adajoningizni shirin qizalog'imisiz? Sizni qanaqa tanish bilishlaringiz borligi bilan ham ishi yo'q bozorni Beti hamma barobar, imkon hammada bir xil. Hech kimni birovdan kam joyi yo'q bet. Hamma narsa sizni o'zingizga bog'liq. Thomas Edison bir vaqtlar aytgan: "Bizning eng katta zaifligimiz taslim bo'lishimizdir." Muvaffaqiyatga erishishning eng ishonchli yo'li bu yana urinib ko'rishdir. Joningiz omon bo'lsin. Siz bilan Dado bo'ldi.